Pogoda za oknem nas rozpieszcza, dlatego tym bardziej cieszymy się, że jesteście z nami. Bez względu na to, czy oglądacie nas na świeżym powietrzu, czy w domowym zaciszu. Lato zawitało także do nas, dlatego z myślą o dzisiejszym odcinku przygotowałyśmy dla Was z Pauliną solidną porcję trendu na nadchodzący sezon. Będzie kolorowo, soczyście i naprawdę gorąco. Zaczynamy! A skoro mówimy o wysokich temperaturach, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że kolorem nadchodzącego sezonu będzie bezwzględnie nasycony wręcz jaskrawy odcień koloru żółtego, czyli Semilak 156 Racing Car. Ale spokojnie, chcąc być na bieżąco z modą latem, możecie również sięgnąć po neonowy odcień magenty, czyli kolor 517 z ubiegłorocznej kolekcji naszej ambasadorki Margaret, lub równie odważny i szalony kolor 043, który jest neonowym połączeniem fuksji i pomarańczy. A jeśli chcecie zaskoczyć swoje klientki modnym zdobieniem, to postawcie na tropikalne klimaty. To właśnie one zainspirowały nas do stworzenia trendu Tropic Mani, w którym króluje roślinność z dżungli. Bujne liście, liany czy strzeliste bambusy. Ale nie tylko. Stylizacje w trendzie Tropic Mani to również precyzyjne przenoszenie na płytkę paznokcia egzotycznych zwierząt – papug, flamingów czy tukanów. Podstawą zdobień w stylu Tropic Money jest czarny podkład, czyli kolor Semilac 031, na którym najlepiej uda Wam się stworzyć nasycone, wyraźne kształty i figury. Nie bójcie się go połączyć z bardzo wakacyjnymi neonami z kolekcji Semilac Tropical Drinks kolorami 040, 041, 042 czy 045 które na ciemnym podkładzie będą szczególnie widoczne i efektowne. Oczywiście zachęcam Was również do wykorzystania różnych odcieni zieleni, od butelkowej zamkniętej w kolorach Semilak 078 lub 079 po jaskrawy kolor 122 Kiss the Prince, aż po Dancer from Rio, czyli zieleń z piękną liniącą się drobiną. Pozostajemy w wakacyjnym klimacie, tyle że z lądu przenosimy się na morza i oceany. Ocean Money to kolejna propozycja, która będzie królować w nadchodzących miesiącach na dłoniach kobiet. Jestem przekonana, że Wasze klientki będą zachwycone tą propozycją, zwłaszcza jeżeli zaproponujecie im ją na urlopowy wyjazd. Jak sama nazwa wskazuje, to stylizacja inspirowana kolorami mórz i oceanów oraz ich głębin. Ale Ocean Money to też odwzorowanie morskich faktur, fal, pereł, muszli w najróżniejszych kształtach czy rybich łusek, które mienią się tysiącem barw pomysłów na stylizację na pewno Wam nie zabraknie. Jeśli jednak będziecie narzekać na ich brak, koniecznie zajrzyjcie na social media Semilak, bo na zdjęciach w naszych kultowych quick tipsach nie tylko podpowiemy Wam, jaką stylizację wybrać, ale jak ją wykonać. Tworząc zdobienia na paznokciach w trendzie Ocean Money, sięgnijcie oczywiście po kolekcję Ocean Dream, ale i poeksperymentujcie z naszymi lakierami z kolekcji Charm Effect. Z tymi produktami efekt morza i fal nigdy wcześniej nie był tak prosty. Chyba każda z kobiet słyszała w swoim życiu, że w szafie powinna mieć elegancką małą czarną, dobrze dopasowaną białą koszulę, ale i dżinsy. Jak się okazuje, tego lata jeans będzie noszony również na paznokciach. Paulina i powiem Ci szczerze, że jest to mój ulubiony trend na paznokciach, co zresztą widać, bo faktycznie motyw denimu z powodzeniem możemy, a nawet tego lata powinnyśmy przenosić na paznokcie swoje i swoich klientek. Jak łatwo się domyślić, Tworząc manikir w trendzie Jeans Money, sięgniemy pod cienie koloru niebieskiego, wliczając w to błękit i granat. Mam na myśli przede wszystkim kolory 084 Denim Blue, 019 Blue Lagoon czy 088 Blue Ink. Ale to nie wszystko. Jak inspirować się modą, to na całego. Na jeansowych paznokciach wymalujcie kieszonki, przeszycia, a nawet delikatne koronki, które w tym sezonie królują na spodniach. No to teraz kolejna, mój ulubiony trend od Semilaka, bo choć zdolności manualnych nie mam, niezbyt dobrze maluję i rysuję, to sztukę samą w sobie bardzo lubię. Również jeśli mówimy o małych dziełach sztuki, tych wymalowanych na paznokciach. Trend Paint Money to spełnienie marzeń dla tych, którzy uwielbiają szaleć z kolorami i formami. To rzeczywiście jest propozycja idealna dla wszystkich osób z nieograniczoną wyobraźnią i artystyczną duszą, bo w trendzie Paint Money jasnych, sztywnych reguł brak ma być efektownie i z kolorem. Możecie na paznokcie przenosić zarówno formy minimalistyczne, jak i totalną abstrakcję. Tym samym możecie bawić się zarówno klasycznymi lakierami hybrydowymi, jak i efektami, np. Semilac Sunlight Effect czy Semilac Flash. Jeśli chodzi o grochy, to w tym temacie Semilak nie postawił jeszcze kropki. Wręcz przeciwnie, nowy letni sezon to kolejna szansa na poznanie tego trendu w nieco innym wydaniu. Trend Spots Mani, w przeciwieństwie do promowanego zimą Manidot, pokazuje, że wielkość ma znaczenie. Tak, bo tym razem idziemy w potężne grochy typu Maxi, które dopełnimy drobnymi punktami różnej wielkości możemy pozwolić sobie na barwne szaleństwa, czyli na przykład na kolorowym tle pomalować kropki w licznych odcieniach, bawiąc się formą i ich wielkością, lub postawić na klasykę w wydaniu kontrastowym, dwukolorowym. Co ważne, stylizacje w trendzie Spotsmani będą dobrze prezentować się zarówno na krótkich, jak i długich paznokciach, niezależnie od ich kształtu. Semilak przez ostatnie lata niejednokrotnie udowadniał, że potrafi legendarną klasykę przedstawić w niecodzienny, oryginalny sposób. Tym razem jest podobnie. Dobrze znane muny, czyli popularne półksiężyce malowane przy linii skórek, zyskują nową odsłonę. I to nie byle jaką. W tym roku latem księżyce możecie, a nawet powinnyście malować różnymi kolorami. Intensywny żółty, malinowy czy granatowy świetnie prezentują się na nudowym kolorze w linii Business Line. Zresztą Zobaczcie sami. Ale Moon Money to też pełna dowolność, jeśli chodzi o umiejscowienie tego elementu na płytce paznokcia. A zatem zrywamy z tradycją i niekoniecznie malujemy go przy linii skórek. Księżycowe wariacje mogą równie dobrze pojawić się po bokach płytki lub nawet przy linii wolnego brzegu. Mam wrażenie, że dzisiaj zasypałyśmy Was ilością trendów, a tym samym inspiracji. Liczę, że wystarczy Wam lata, aby je wszystkie wypróbować. Tymczasem, wykonując letni manikir, nie zapominajcie też o make-upie. Tym bardziej, że portfolio kosmetyków kolorowych Semilac systematycznie się powiększa. I już dziś możecie mieć pomadki, cienie czy róże w ulubionych kolorach swojej hybrydy. Teraz czas na konkurs. Aby wziąć w nim udział, musicie zasubskrybować kanał Semilac i w komentarzu pod tym odcinkiem krótko opiszcie swój pomysł, na stylizację w trendzie Tropic Money i wymieńcie produkty Semila, którymi ją wykonacie. Spośród opublikowanych komentarzy nagrodzimy autorów trzech najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Otrzymają oni zestaw pięciu lakierów hybrydowych Semilak. Dajcie się ponieść letnim trendom i bądźcie z nami w kolejnym odcinku Semilak Trends. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.